Thank you. ọ̀rẹ́ mi obìnrin tí mo fi gbogbo ayé mi fẹ́ ìfẹ́ òtítọ́ ni ló fẹ́ mi fẹ́ mi kò lọ ló fẹ́ mi débi pé ìgbà tó gbogbo sáfẹ́ rí mi ṣùgbọ́n wòlíì kan ló ṣokùnfà ìjàpá lọ́jọ́ kan sá mo ń wá síbẹ̀síbẹ̀ ẹni tó gbà yà lọ́wọ́ mi. You don't bẹ nílé, ẹ wá gbọ́ rẹ̀ la ń gbádùn ó tù wá lára bó ti ń wá aṣù ló tún pa wá lẹ́rìn àwa náà ń pàtẹ́wọ́ fún lẹ́yìn àfúnpín ìgbéga àtẹ̀padà sílé ilé mi ní jùmọ̀kẹ́ sáàsùn ó lọ́jọ́ yẹn mo sì ń wá síbẹ̀síbẹ̀ ẹni tó gbà yà lọ́wọ́. là ń gbé wá ó tún gbóná jù làkọ́kọ́ yẹn ìyẹn ṣe deliverance ìtúlílẹ̀ lóríṣiríṣi àwọn kan kòkòrò bí ajá ìtúsílẹ̀ yẹn lágbára ká máa sọ ọ̀rọ̀ gùsà àtúndọ̀ lọ sílé mi èmi pẹ̀lú ojú mi àtúndọ̀ sùn máa jú mi láàrin wa òun ló ná kiri kiri mo sì ń wá síbẹ̀síbẹ̀ ń. mélòó ló jẹ́ gbà tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ wòlíì oníṣẹ́ ìyanu àná láwọn etí ẹlòmíràn ti gbàjọba ẹni tó gbàjọba yẹn kò tilẹ̀ wà wọṣọ tó wù yìí lọ́jọ́ orí ń kọ́. àti pé ọ̀kadà ló gbé rọ̀bẹ̀ gbogbo wa lórí. Kò lérò lẹ́yìn bí táwọn ti ṣáájú. Ṣùgbọ́n mo kíyèsí bó ti gorí pẹpẹ. ó pọ̀ jù tàwa tó ń kọrin lọ àfi bí ẹni pé àwọn kan ti darapọ̀ mọ́ wa tí a jọ ń kọ́. àgbàlá ara ilé mo ti dá òdúró sókè pẹ̀lú dárí èyí jì mí ó papọ̀ nínú ayé mi àwọn tó yí mi ká gan wọ́n ń pariwo ní kíkan ẹ̀rù àti lajú wá bà mí torí kúrú kúrú tó ń bọ̀lẹ̀ tó gbó sóò. ṣùgbọ́n nígbà mo gbìyànjú tí mo lajú mo rẹ̀ nìkan lórí ìdúró pásítọ̀ tó níjọ pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ wọ́n ń gbé nínú balẹ̀ níwájú pẹpẹ omi kẹsàn án wọn lójú ó gbẹ́ mo ti ń rí o kó lọ́rùn rí. mi lóko lẹ́yìn àkókò díẹ̀ kò má má sí wọ́ ẹkún pẹ̀lú òmìnir tó sàn lórí mi ó gbalẹ̀ wọn lọ èmi náà òkúkú wá parí ìsìn mo gbalẹ̀ mi lọ ìbáfàdé tó ní oníṣọ́ọ̀sì ó gbà mí lé ó ti di ọjọ́ mẹ́ta kò sí wọ́ ẹkún kò lẹ́yìn báwo ni mo ṣe lè gbàgbé ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ kẹta lẹ́yìn tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ìṣẹ̀lẹ̀ tí mo wà jùmọ̀ rẹ́rìn lé ògbà tó ti lẹ̀kùn mọ́ rí tó ń gbàdúrà ní kíkà èdè tí mi ò gbọ́ rí lẹ́nu rẹ̀ mi ò ń sọ wákàtí bíi méjì ló fi ń fèdè fọ̀ lọ́jọ́ yẹn kò tilẹ̀ wá mo dúró dúró ojú kún mi ṣùgbọ́n mo sáàmà pé mo gbọ́dọ̀ rí ìtọ́lá ọ̀rọ̀ àná yóò ṣe wá bí bá mi ojúmọ́ tó mọ́ lẹ́yìn tó fẹ́ mi wọ̀tọ̀ ó ṣílẹ̀kùn ni mo bá wọlé mo wí pé ìyá kí ló dé o láti ikú ti ẹ̀rọ nípa ti tẹ̀mí mo débi ní àná sínú tilẹ̀kùn mọ́rí wọ́n tún sọ pé ó fẹ́rẹ́ ní kankan ohun o ó ní láti bẹ̀ mí kí n tún mọ́ kò tilẹ̀ ṣe ti bí ẹni pé gbogbo tí mo sọ ni ó gbójú rẹ̀ la prende, punto, èyí dàbò ti bọ́lúwa. ó tún kọjú sí mi ó ní èyí ìjà tẹ́tí gbọ́ jùmọ̀kẹ́ tí ìwọ mọ̀ tẹ́jọ́ ń sún papọ̀ àsìkò má gbé lèkù pẹ̀lú Jésù níjẹta jùmọ̀kẹ́ àtúnbí tó ń fáyọ̀ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. ó wá ní láti rí lọ èlìyá gbọ́ ìpìlẹ̀ àti dé. máa wà mí wá ìmọ̀ ìmọ̀ rẹ̀ bá lé mi síta. omi jẹ́pọ̀ lójú mi kòrò kòrò kò tilẹ̀ wù mí sí bí mo ti lọ lé mi ni mo dára mi lẹ́bi wọ́n ní kí ló dé tí mo fi lẹ́yìn lọ ìsọjí alágbára yẹn ẹ má dá mi lẹ́bi o mo ìdá tún bí nígbà yẹn ìgbà tí mo délé mo dórí kòtò mo ronú títí. nàmbà láláì fi pa mú wọn ẹ̀rọ fọlákẹ́ it is over má gbé nàmbà mi mọ́ nítorí mo fẹ́ dọ̀rọ̀ wọn lè gbà mo dá mi dúró dé orin ọ̀fẹ́ ládé yìí o ọlọ́run ti fún wa nígbà tá wá bẹ ayé mi wò òye ìrántí jùmọ̀kẹ́ ó wá yé mi èmi pẹ̀lú rí Jésù lórí igi abẹ́lẹ̀ ó gbé sẹ́lẹ̀ mi lọ́wọ́ ó tilẹ̀ sọ fún mi lọ́jọ́ náà pé kò sí àkókò ilẹ̀ ayé. àkókò yìí ẹ jẹ́ ká múra àkókò kan lè ní o láti máa sáré pọ́ńtò ńlá jí lóríṣiríṣi ó dára ká ní bàbá lórí irinṣẹ́ ló jẹ́ o fúnṣẹ́ ìránṣẹ́ ṣùgbọ́n báwo báyìí ni kò yẹ kó jẹ́ bàdúkẹ́ fún wa ọ̀pọ̀ ìrántẹ́ ti sọra wọn di àǹfààní sórí iyọ̀ àwàdà kẹríkẹrí ẹ̀rín àníṣubú lera wọn èrò wa bí ẹlẹ́sẹ̀ wọ́n gbọ́ wàásù rẹ bí ẹlẹ́sẹ̀ ó bá wọn lára mu kò mú báàlù jẹ bá wọn wọ́n tún fúrúpin bí ẹlẹ́sẹ̀ wọ́n dẹ̀ padà sílé bàbá ẹlẹ́sẹ̀ ni ìgbà wo la fẹ́ lò ó láti lè kí ẹlẹ́sẹ̀ má dà ohun ayé máa báyé lọ ohun ayé á lọ ọ̀rẹ́ gba Jésù nígbà tó sọ. ènìyàn wá mayà. Ayé tí kò bá ní dúró tí à ń fẹ̀yìntì ayé o. Àwọn tó fẹ̀yìntì láhàndà wọ́n ti dá wọn kulẹ̀. Tàbí àbá sọ́ra fún ayé asán máa ní. Bàbá kíyè sára ní nínú rẹ̀ o ayé ó fọ́ àti Jésù nígbà tó sì rọrùn. ọjọ́ ẹ̀rù tètè tọ́lọ́kàn líle yóò máa gbọ̀n lójú kan àwọn tí sátánì kan kí wọ́n létí wọn ò ní àkọràn lọ́jọ́ yẹn ṣùgbọ́n yóò sì ti pẹ́ o kò ní lè fúnra nínú ìwádà àǹfààní bẹ́ẹ̀ fún ọlọ́rin o máa mọ̀ rárá àǹfààní tí mo tẹnu mọ́ ó lè má dọ̀la òní ni mo yí padà o. ló fẹ́ wí náà àbáyé yìí náà kọ́ ta lè rí ní lòwúrọ̀ ó dalẹ̀ má ló ti kú ayé tẹ̀lé yán sùn sórí ibùsùn tó dẹ́gbà bẹ̀ jáde sọ̀rọ̀ tó bá jó títọ́ ni kò sẹ́ni tó mọ̀ la òní ní kò yí padà tètè dá Jésù nígbà tó sí ọ̀rọ̀ ó ayé àgbáyé ó sọ fún ẹ̀rọ wa. Abalo, abalo, abalo, abalo. tẹ̀sùn ní ìgbà tó. I don't know, maybe they have had encounter with him once. Olúwa mo fẹ́ ní ìbápàdé pẹ̀lú ẹ lọ́nà tí mi ò ní gbàgbé láéláé. Ẹ wo bí tó bá jẹ́ pé èèyàn kan ló ń gbàgbọ́ bá ló ń gbàgbọ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe ń gbàgbọ́ lẹ́nu tí ò ní personal encounter with him. Á gbàgbọ́ lẹ́nu á dẹ̀ gbàgbé lọ́la. Yà á gbàgbé. Àkúndẹ̀ ó tọ́ màdẹ́ni mo máa confess lánàá. Ah, sọ́ọ́rì mo ti ti padà síbẹ̀ torí pé kò ní ẹ̀ǹkántà ó gbàgbọ́ lásán ló fẹ́nu gbàgbọ́ Lord I want to have personal encounter with you I want to have an experience I will never forget in my life ah mo ní ìrírí pẹ̀lú Jésù gbogbo ìgbà tí mo bá ti fẹ́ dáwọ́ ní ohun tí ò tọ́ mọ́ ara ti ìrírí yẹn á dẹ̀ dá mi padà sójú ọ̀nà ó lọ́ mo fẹ́ ní ìrírí pẹ̀lú sani ayẹ kanta mi ò mi ò mi ò sọ̀rọ̀ nípa pé gbogbo wa nàgbà sókè àti gba jésù gbọ́ mi ò sọ̀rọ̀ nípa gbogbo gbogbo wa sọ̀rọ̀ sáré síwájú àìmọ̀ gbogbo ẹ tẹ wà bí la tẹtẹ sáré síwájú láì mọ̀ yẹ gbà fọwọ́ta kọ but you went back to that situation again olùwà mo fẹ́ ní personal encounter pẹ̀lú ẹ encounter tí o lè tán nínú ìrírí mi láyé encounter tí o lè tán nínú memory encounter tá a gbé mi dalẹ̀ I want to have it open your mouth and pray to the Lord.